ਜਬ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਰਜ ਰਜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ रात लिख दिया है अब ये काम टूटे ना साथ अब ये छूटे ना कस के तू थाम लेना पिया हर सांस तेरे नाम में कर दूं गम सारे तेरे खुद में ही भर लूं रहना बस मेरे रूबरू ओ Thank you.